元気いっぱいの笑顔を皆様へお届けいたしますとのことですメガラスおかれさんお願いします メガレスロの皆様ありがとうございました